好，大家好，我系重力工房 Leon，我系 Henry。咁啊，今日我哋做啲咩啊？今日我哋有个神秘嘉宾。咁呢个神秘嘉宾咧系一个 YouTube r 嚟嘅，好难开口啊，点？系啊， <laughs> 啊，直接影佢啦，啊，直接影佢啦。神秘嘉宾。我哋今日请嚟白冰，系呢个二九。 <laughs> 好貴，要揾咗八年。可以喺度勞碌碌一個鐘。 Oh my god！哇，好正啊呢個。 <laughs> <laughs> 難睇啊！ 係嘛？係啊。純粹易學但我覺得係因為你高咯。咁啊係。 不不不。不。Nope.